然后这是我们二零一四年嵌入式课程的期末专题，那我们是做一个简单的手机，那是我们来做手机的控制板，它是 STM 三二 F 四，然后上面有一块 LCD 的触控屏幕，那这个是新康制造的三 G 晶片，它可以让我们拨打电话跟收发简讯，然后它就是透过 UART，然后连到我们的控制板做通讯，那我们现在测试一下打电话进去。 然后现在它现在是待机的状态。这号码是这个 SIM 卡的号码。好，我们先接听。哦，对，通话中了，然后挂断。好，接下来我们来测试一下写简讯。 我们首先打一串，呃，C，哦，没有声的，哦，我收到简讯，嗯。 然后接下来是看一下 SIM 卡上的简讯。然后是 SIM 卡上现在有一封简讯，它是我的手机发送的，然后内容是 test。那我们测试一下传简讯过去。我们打 test，一二三四，传送。 哦，稍等一下。我还没收到，有了。嗯。什么？阳光，阳光。